富士市に信用ブレーカー帰ってきたぜああすごい大応援ありがとうございましたあああよし新信用ブレスこれからも盛り上げていきますんで応援よろしくお願いします 今日はありがとうございましたおとりあえずの3節目ですね3節目ですねとりあえずミラノさんこれはまだカモフラージュですかはい3節目ですここからあれですか降りる気のない降りる気ない、ね、帰る気のない、えー、あれですね始まるんですねご飯食べるたけどね腹八分っていう言葉がありますけど、これは3割締めですねまだ3割ですか、はい、あそして ああちょっと岡がミスりましたね、はい、投げるのはああでもだいぶ上げてますねかなり高いですよ高く上がった取るのか取るのかああ天井に引っかかった状態からああキャッチしましたおでこに当たるんじゃないかと、えー、そしてストラップに今ストラップを肩にかけましてチューニングを合わせました 橋が歓声を要求してさあ始まりますお客さんが全然帰らない まあ、静岡のお客さんもド S ですね、えー、試合後の膝を痛めた選手に、うんまあ、棚橋も膝を痛めてるはずなんですけど、あのジャンプですからね、そうですね、膝のダメージが自分であの与えてますよね。えー ちょっと合ってないですよ。大丈夫ですか？ちょっとねずれが生じてますね。疲れてる。疲れてますね。疲れが見えます。疲れですかやっぱり。疲れてないっていう一言疲れてる傾向がありますからね。あ今一つ破壊しましたよ。そうですね。もうちょっと膝への負担も多いですから。もう静岡ド S だな。そして帰りたいんでしょう。棚橋自身ももうないもんね。もうないからはい。さあ帰ろうか。はい。で誰かが。 ギターを持ってる人いるのか、静岡にあるんですかギター静岡はやっぱりあのなといってもお茶しかないんじゃないですかいやヤマハの街ですねヤマハの街ですから楽器はたくさんあります結構お客さんの中で持ってる人いっぱいいましたねピアノとかノそして2本目入りました、はいおおお 寝ながら弾いてますながら素晴らしいいい音ださすがにこれでもういっぱいいっぱいじゃないですかもう慣れたからねいやもうね膝へのダメージがね、うん、結構きてますからねちょっと足引きずってるように見えますよねこれ皆さん疲れですかやっぱりこれ疲れと膝へのダメージです 最高かこエースか好きにしていいよ、改めてありがとうございました必ずいやちょっくらニュージャパンカップ優勝してきますじゃあ最後に藤島さん